අහින අහින අහින අයනක ඒ උස්්‍රේලයාට අහින ස්්‍රලයා මෙහිත් අහින පොඩ පරක්කු හරි පට අයිබුවන් හරිද හරි අයිබුවන් ශයෆම් man of the match segment එක අදත් අපි සූදානම් මේ විදියට පටන්ගන්න අද දවසේදී තරඟ දෙකක් පැවැත්වෙන මේ වෙනකොට එක තරගයක් අතහැරල දාදී ඊළඟ තරගෙට මොනව වේද කියන මට්ටම ඉන්නකොට තමයි අපි මේ පටිගත කිරීම සිද්ධ වෙන්නේ එකත් බෝ දුරට අතාරේ. එහෙම වුණොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමට වාසිද අවාසිද. දෙවනි තනගේ අතහැරියොත් එකලන්දේ ඔස්ට්‍රලයා අතර තනගේ අතහැරියොත් ශ්‍රංග කණ්ඩායමට අවාසික. මොකද එක් කණ්ඩායමක් පරාජයට පත්වනොත් ඔවුන්ට පොයින්ස් දෙකක් නැති වෙන. හැබැයි කණ්ඩායම් දෙකනම් පොයින්ට එක පොයින්ට හම්බේනවා ජයපැරදුමකින් තොරව තරගෙන් නිමාවට පත්ව. එහෙම ගිහිල්ලා නිවසිීලන් සහ අප මෙච්චකටත් ඇස්සත්මකදේ අපේ මැච්ච රුගක් කලාවට වහිනගන්න නැතිවේ මොකද පත්තුල නෙමේ තියන්නේ මැච්චක තියෙන සිද්නිවල කෝ කොල්ලක්කාව ඉංගලන්ඩ ලින් ගරගන්න බරයි මැච්චක තියෙන සිද්නිවල එතවට සිද්නිවල කාලගුණ තත්වේ තමත් හැබර කාලගුණ තත්ව ඇතේ ඒකෙන්ද හිත් කාලගුණේ ගැන කියලා තියෙන මේකට අදාන්න තිය එනිසා මේ සිට්නිවලට වර්ෂපතනයක් නැහැ එනිසා හෙට දවසේ තරගේ බොහම සුන්දර විදිර තිය කියලා විශ්වාස කර දැන් අන්තිම තරගේ වෙනකොට අපේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායමේ ගොඩක් ක්‍රීඩකෙන් ඉංජරීස් තත්තට පත්වන ඉංජරීස් තත්තේ දැන්ගේ ඉංජරීස් තත්ත කොහොමට මංහිතන්නේ බොහෝදුරට අසිත ප්‍රනාාන්දුට ක්‍රඩා කරන්න අවස්ථාවක් හෙට දවසේදී තරගේට ඔහුට අවස්ථාවල් ලැබේවි. මොකද බිනර ප්‍රනාාන්දු ඉංජරිහක ඉන්න හින්දා එහෙම නැත්තන් මතීෂට තමයි ඒ අවස්ථාව හම්බ වෙන්න අපි දන්නේ නැහැ තනතීරුව පරීක්ෂා කිරීමේ අනතුරුව සංචිතය තීරණය කරද්දී බලන්න ඕනේ මේ දෙනගෙන් කාර්ද වැඩි අවස්ථාවක් තියෙන කියලා දැන් ඔයා සාමාන්‍යෙන් දෙ ක්‍රීඩාවත් එක්ක නිරන්තරින් ඉන්න කෙනෙකින්ද දැන් හෙට පර්ත්තල තින ග්‍රවන්් එක කොහොමද මේ සිටනිවල සිටනිවල තින ග්‍රවන්් එක කොහොමද වේග පන්ඳුද දඟද මදද නැත්තන් කොහොමද කොහොමත් මේ තරගාවලිය පුරාවටම හම්බෙන හැම පිච්ච එකක්ම උචිත වෙන්නේ වේග පන්දයවන්නට මොකද යාලට ගැලපෙන යාලට ගැලපෙන විදි දා නිසා ඔස්ට්‍රලයාාවන මේ තරතීර ඔක්කොම තියෙන එතවට දැන් ඔවුන් හැම්බිලියම පිටස්ටික හදන්නේ තමන්ගේ බෝලස්ටට ගැලපෙන විදිහයට නිසා එට සිට්නිවලත් සියට අනුවක්ම පාස් බෝලස්ලට ගැලපෙන විදිට නිර්මාණය වෙයි තනතිරවා දැන් අපි ඊළඟ මැච්චකත් දැන් මේ වැස්සත් එකද තියෙනකත් එක දැන්ුව පොයින් ගාන අඩු වෙලා එතකොට අපිට තියෙනවද හෙට ජයග්‍රහණය කරන්න මැච්චක අනිවාර්යෙන්ම ජයග්‍රහණය කරන්න ඕන එහෙම එකන්නේ එහෙම එකක් තියෙනවද නැත්තං සකබුම්ද නෑ ශකබුම් වෙන එකක් නැහැ අපි ප්‍රාත්නා කරන්න තැක එහෙමේ කියලා මොකද නවසීලන්තය ඇෆ්ගනිස්ථානනිසා එංගලන්තේ තරඟ තුනක් ශ්‍රංග කණ්ඩායමට තවිතර තියෙනවා එනිසා මේ තරඟ තුනෙන් දෙකක් ජයග්‍රහණය කරලා එකක් වැස්සට හේතුනාට ප්‍රශ්නයක් නෑ හෙට එක වැස්සට හෙදන්න එපා හෙට එක වැස්සට හෙදන්න හොඳ නැහැ හෙට එක වැස්සට හෙදන එකක් නෑ සිද්ධිමට තියෙන හිද ඒ නිසා හෙට තරගේ ජාග්‍රහණය කරන්න ශ්‍රලංක කණ්ඩාවට හැකියාවක් ලැබුණොත් ඊට පස්සේ ඇෆගනිස්ථානය සහ එංගලන්තය අතර තරගේ තියෙන් ඉතිං අපිට ඇෆගනිස්ථානයටත් දෙයක් කරගන්න පුළුවන් එංගලන්තය තමයි පොඩ්ඩක් අවිනිශ්චිතත් එක තියන්නේ නිසා මංහිතන හෙට තරගේ ජාග්‍රහණය කරන හොඳයි සූදානන් සරීර පිටින් සෙම්ෆයිනල් ඇන්නලා අපි දන්නේ කොහොම වේද කියලා හැබැයි පළමුුවට පන්දුව පහර පන්දුවට පහරදීමද හොඳ නැත්තන් පන්දුවට පහර නොදීමද හොඳ. සාමාන්‍යෙන් කාසිය වාසය ජයග්‍රහණය කළොත් හොඟක් වෙලාවට කරන්නේ පන්දුවට පහර දෙන එක. හැබැයි අපි දන්න නැහැ නවසිලන්ත කණ්ඩෑමේ නායක හෙට දවසේ සිට්නි තන තීරු අනුව මොනවගේ තීරණයක් ගනීද කියලා හැබැයි එහෙමුණත් අපි ඔය දෙකටම සූදානාවෙන්න ඕනෙන එකැනේ ඔවුන් අපිට ආරාධනා කරත් අපි පන්දුවට පහර දෙන්න වෙනවා කැමැත්තෙන් හොකමැත්තේ එහෙම වුණොත් ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩායම අනිවාරෙන්ම ලකුණු එකසේ අසූ පහක් එකසේ අසුවකට එහා ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාදී යුතුයි නවසීලන්ත කණ්ඩෑමට. මොකද නවසිලන්තය හොඳ ෆෝර්ම් එහකින්නේ මේ වෙලාවේ සහ විස්සයි විස්සයි තරඟරටාවේ දැවන්ත චරිත කිහිපයක් මේ පාර නවසිලන්ත කණ්ඩෑම නියෝචනය කරනවා ෆින්නැලන් නීෂම් එතොට විලියම්සන් ඩෙවොන් කොන්වේ ඩෙවොන් කොන්වේ ගේවර තරන්ගෙදි ලකුණ අනු දෙකක් ලබාගත්ත වූ විශාල පාරවල් එල්ල කරන ක්‍රඩකෙක් ඉතින් ඒ නිසා විශේෂම මේ ගලේන් පිලිප්ස් මේ ක්‍රීඩකයන් පස් දෙනාමත් තමයි නවසිලන්ත කණ්ඩායමේ uh, ලකුණු පූර්ව ශක්තිමත් වෙනවාද නැද්ද කියෙනක තීරණවෙන් ඉතින් ඒ නිසා මේ ක්‍රටකයන් පස් දෙෙන අපි uh, නියාමනය කරනවන අපි අනිවාරෙන්ම ලකුණ එකසේ අසුවකට එහා ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ලබාගන්න ඕනි මුලින් පන්තුර පහර දෙනවන්න හැබැයි ඔවුන් අපිට ආරාධ මේ අපිට ජයග්නහනය කරන්න හම්බෙලා කාසියවාසි අපි නවසීලන්ත කණ්ඩෑමට ලබා දුන්නොත් එහෙම අපිට සිද්ධ වෙනවා ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩෑම ලකුණ එකසිය පණහකට අඩුවෙන් නවසීලන්ත කණ්ඩෑම බැනස් කරගන්න එමනොත් හෙට දවසේදී ශ්‍රී ලංකාය පන්දියවන්නට ලොකු කැපකිරීමක් කරන්න සිද්ධේනවා මොකද වනිදු හසරංග තවමත් සාමාන්‍ය ෆෝර්ම එකට ඇවිල නැහැ වනිතුට ගියවර සෑහන් ලකුණු සංඛ්‍යාවක් වැදුන ඕගේ පන්දුවරතුනේදී ඉතිං ඒත් මේ පාර නවසීලන්තයත් සමඟ තියෙන තරගේ වනිදුට විකට්ස් ගන්න බැරි වුණත් වනිදු ලබා දෙන වනිදුගේ පන්දුවාර් කිහිපේ ලබා දෙන මුළු ලකුණු සංඛ්‍යාව අඩුමට්ටමක තියාගන්නවා ඒ අපිට ගක් වැදගත් මොකද ලහිරු කුමාරි දමත් හොඳින් බෝල් කර මහිස්තේක්ෂණ හොඳට බෝල් කර හෙට දවසේ ඇතුළත්වෙන ක්‍රඩ අපි දන්නේ නැහැ පන්දිවන්නන් විතියට එතකොට ඒගොලන්ට වගකීමක් තියෙනවා කඩුළු ලබාගන්නා වගේම තමන්ගේ පන්දුවාරකට දෙන ලකුණු ප්‍රමාණයක් අඩු මට්ටමක තියාගන්න ඉතින් එනිසා බෝදුරට මම පුද්ගලික විශ්වාස කරනවා මහිෂ් තීක්ෂණට හෙට දවසේදී කඩුළු ලබා ගැනීමේ ලොකු වාසියක් තියවි කියලා වනිදුර සාපේක්ෂව නිස්පාදකතුමා හෙලෝ නිස්පාදකුමා මොකද මෑන් අ්මච් මොකද මොකද හරි හරි මංගන්න ඔයා ඒ පිසක සෙට් කරලන ඒකන හරි කෝල් ගන්න පහර මේ අපේ නිස්පාදකුණු නිස්පාදකතු මහන්නේ මේ මැච්ච එක මෑන් of the මැච් කවරුවේ ශ්‍රී ලංකා කණ්ඩෑම හඹාගෙන ගිහිල්ලා තරගේ ජයග්‍රහණය කළොත් මහිතනවා බොහෝදුරට වනිදු නෑ හබාගෙන ගිහිල්ල ජයසලංකරත් බොහෝදුරට මුරලිද මුරලිදරන්නේ මං හිතන්නේ එතර පිතිකරුවට තමයි චාන්සක තියෙන එහෙනම් මගේ පර ඔස්ට්‍රේලිය කන්න අපි කන්න මගේතන කුසල් මෙන්ඩිස්ට අවස්ථාවක් ලැබේවි කියලා හෙට දවසේ හම්බාගෙන ගිහිල්ලා ලකුණු රැස් කිරීමේ අවස්ථාව ශ්‍රී ලංකාවට ලැබුණොත් තරගේ ජාඥානකරු කුසල් වැඩි ලකුණු සංඛ්‍යාවක් ගනය කියලම විශ්වාසක ඔට්ටු ඇදාද පරවීම උනොත් ඕකේ හත්පසිම වෙනස්සේ පන්දවීම ගත්තත් කවුද මගේතන හිට දවසේදී මහිෂ් තීක්ෂ නිදුර මහිෂ් තීක්ෂණට අවස්ථාවක් ලැබේ කියලා රොබින් හොඩ් රයි් අපි එතකොට හෙට එක එක ඉතිහට තමයි මැච්චික පටන් ගන්න හෙට දවසේ එකයි තේර රයි් තම මොනද මොනහරි කියන්තින අපේ ක්‍රීඩ ශීලි අපේ කටින් මොකට කියන්ති අවසාන විදිහ අවසාන වශයෙන් ඇති දැම්මේ අපිට අපිට මැට්ක වෙනකම් යන්න දෙන්න අපි ප්‍රාර්ථනා කරන්නට කෝමල ශ්‍රඟ කණඩම් හෙදවසේදී තරක ජයග්‍රහණ කරන්න අවස්ථාවක් ලැබෙන කියලා නවසිලන්ත කණ්ඩෑම හැබැයි අපිට ඩටියක් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ ටිකක් මේ සෑහන් ඉදිරියෙන් සිටින්නේ විසයි විස තරගරටාව හැබැයි හෙට දවසේදී සිඩ්ඩිවල තියෙන තන තීරුවත් එක්ක ශ්‍රී ලංකාවට වාසි සහගත තත්ත්වයක් පැවතුනොත් හෙට දවසේදී මං හිතනවා නවසිලන්ත කණ්ඩෑම ඕස්ට්‍රලියාවට කොහොම පහරෙල්ල කරත් අපි එච්චර ගහනගන්න ඇතිව දෙමට තියෙන ඉතා වැදගත් ප්‍රශ්නයක් දැන් ගොඩක් කලාවට ලංකාවට නවසීලන්තෙන්න මේ කිරිපිටෙන්නේ දැන් නවසීලන්තටීමකත් එක්ක දැන් ගහද වාල දිනන්න පා කිරිපිටේ වන්නේ වගේ කියලකිවොත් එතකට ගණන් කෝමත් දැන් ගණන් රයිට එහෙනම් අපි අදට මෑන් of මැච් නිමා කරන හට තමයි හෙට එක අයිතිහිට මැච්චික පැවැත්වෙන ඉතින් සියල්ලු තොරතුරු ශාපය දැනගන්න පුළුවන් එිමනුව දශමනම අනුව එක දශම එකෙන් මැච්චකෙන් පස්සේ අපි ඉතුරු තොරතුරු කතා කරමු man of the match segment එකෙක් එරඟ අපි ගෙල්ලෙන්න ජයවේවා ලංකා දෙමු නමන් ටවල්ලින් තේරෙනවා